好，欢迎看这期太有绝招。然后呢，我们今天要教的是如何，无论是用胳膊也好，无论用肘子也好，怎么推开对方。因为在很多赛事上，现场你看 k ONE 的运动员，比如说克劳斯，他一会一直往前，一直往前顶着走，一直往前顶着走。很多中国运动员做的是什么呢？往后退，退，或者打两下，他往前走，往前走，不再往后退，永远不会做的是推。往前怎么推？脚尖垫起来往前推开，再走。 往前推开，看脚尖开始倒地，方这边。然后呢，比如说你可能认为是一个女孩不公平，我操，我劲儿比较大，就劲儿劲就是比较大。但是假设我们力量一样，她往前推，我往前推，啊，发现了一个出生率不是，然后产生了一个非常尴尬的局面，就是我们谁他妈都推不开谁。然后呢，这个时候怎么去破呢？你要往把力卸掉，往天上卸，往斜上方推。 就就卸开了，然后呢，你可能认为呢，就是这货讲的不实用，为什么？因为给一个女孩演示，但我告诉你特别实用。一个来一个八十公斤、九十公斤，只要她不会这个动作的技巧，她不知道力的走向往哪边推的话，她她真的推不动我的。你想想，她真的推不动我。的。来，再往前，看我脚尖，我的力量不是用胳膊，用胳膊没有意义。看，用胳膊推不开她，用胳膊推不开，用脚看从下往上看，我们这种霸气这种感觉，哦。 这样的感觉，而且胳膊不是这样推，没有没，他会顶它他做一切东西伤害我。一定两个人控制很近的时候，咚推开，再往前一点。他可能带着拳套，哪怕用肘子往上力量，你的力量来自于从下往上倒的肩膀肩膀，而不是用胳膊。看到了吧？包括缠斗的时候，缠斗缠斗的时候，看我想破他怎么怎么推开的，推开他肘子推开他，来一遍，缠斗。 推开他，推开他，就是。 <laughs> 然后呢？你包括上次，你可能看到有一个昆仑决的擂台上有一个小伙子，叫做呃。 刘海男吧，他跟波球打的时候，发生了非常棒的局面，就是他他会推了，真的，一中国运动员很少会推，他推的非常好。你看那样的话，他会阻止对方的前进，实际效果是很明显的。然后，但是而且你配合一些往前进的些打打一些组合的进攻呢，你可能一场比赛下来本来是输一点，你可能会变得局面会扳回来。而且呢，面对国外一些运动员，说不定你用这个这招数，他会他会产生一个局面就是平。 <laughs> 包括你看，有一个运动员刘明志，他一起一起录过节目。然后呢，他和克劳斯打，他是一第一回合，他一直在推，一直在推，非常好的战术。你只有推，你只有推，不往后退，你才能保证你的体力的体力的稳定。如果一个人逼着你一直往后退，很快你体力就消耗了，因为他主动你是被动的。这个时候，一切你的步伐都是跟随他，看他是怎么往前进的，再去退步。 就你很累，心态累，而且身体累，真的是非常累。所以你要学会这个推的动作，来，现在就再演示一下，推，来，往前高一点，再点高一点，对，不是比我高吗？来，再来，来，推，高，往上推，来，都乐乐第一，你打组合，打组合，打组合，推，推给他，推给他可以做一切东西，来，推给他，推给他，嘣，什么都可以做，好了。而且呢，包括很多时候，很多时候你看这个， <coughs> 有的时候打拳。 啊！打拳，他得往前走，往前走。啊，这时候拳打不出去怎么办？实际这个拳不是拳了，这是推，看到了吧？比如大家想不明白什么是推，向前比如后手拳，前后手，我推出去。看，比如说他不投，左左直右直左摆右直，我可能是推一下，对吧？或者说是再换一个组合的教过你，左直右直推开他，嘣左腿扫踢。 因为这个时候，很多时候你打已经距离很近了，你打的已你没有爆发力了，它就是一个推，而且推的话，它会让你你自己来做主，这个距离到底是什么样的？比如说，我距离我要是做出这个样子，过到太远了，我飞机可能它它都会逃开，它都会躲开，但我我我控制住，嘣嘣嘣，一点嘣，哎呦，看到了，所以说很多组合是这样的，包括我说的。 左就是左摆推，不是是推，然后包括再来一个，再一个前手前手打，他一直在这里，还往前进，然后前前手变推，开始推，现在脑袋了，然后所以你看这个效果？推效果让你变得生活变得更美好，变得完全不一样啊。然后希望你可以学会这个击中要领。然后今天虽然跟一个女孩演示，但希望你可以珍惜我说的这些，是真的，是真的，非常好的动作啊。 谢谢。